can do the end. Tuhan tak pernah mengecewakan Semua yang telah diatur pasti dikabulkan terpenjara Hanya lelah yang ku rasa Dan kau datang terpadu